ازيكم يا جدعان عاملين ايه يا رب تكونوا بخير دلوقتي يا جدعان في مشكله بتواجه كل الناس ايه هي عباره عن ايه انك ازاي تحط صوره مصغره على الفيديو في فيديو انا عملته بصوا يا جدعان بقى عاوز صوره مصغره تعمل بصحيح وكده وهعلمكم ازاي تحطوها نخش على البرنامج ده ولسه في فيديو منزله حاطط عليه صوره مصغره حلوه ندوس على علامة الزائد ديت عايزين ندوس مثلا ندوس هنا هيجيب لنا يفضل يحمل زي ما انتم شايفين عايشين لنا كل اللي جوه كل اللي ورا دوت كله ماشي معلش بياخد وقت بس انا هقفلكم عقبال بس ما يعمل وعمل اهو يا جدعان اهم حاجه بس ما تنسوش تعملوا like و subscribe وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ماشي احنا دايسين على علامه السهم ديت بس معلش بس ما جابتش شعري بس مش مهم اصل احط خلفيه هندوس على خلفيه مثلا الصفرة الصفرة ديت احنا دايسين علامة الصح احنا دايسين هنا حفاظ هوريكم بقى قناة التانية معلش هو بس لازم نجيب اعلان ندوس هندوس هنا بقى كده تم حفظها نخش على إيه؟ على يوتيوب فين هو يوتيوب نخش هنا على يوتيوب دوت استوديو يوتيوب مش دعوة بيه كنت بعمل بس كذا حاجة نخش هنا انا عندي كذا حساب بس مش هينفع اوريهولكم ماشي نروح دايسين هنا راح دايسين على مازنين نروح دايسين على القناة نروح دايسين قناتي اهو هي دي القناة ماشي مثلا عاوزين الفيديو مثلا انا فيديو يعني انا لسه عاملها دلوقتي حالا والله لسه انا دلوقتي الساعة اتنين ودخل بصوا لسه عاملها حالا ماشي نطلع برا نخش على استوديو يوتيوب استوديو يوتيوب ماشي دايشين عليها نروح دايشين فين نروح